73နှစ်လောက်က73နှစ်လောက်ကစကိတ်ကြီးရောအဆင်မပြေဘူးပတ်စံမရှိပတ်စံမရှိတော့ကွင်းမှာသူငါကခိုင်းတာဝိုင်းလုပ်ပြီးတယ်သူကဘာပြောပြောဗျာပြန်မပြောဘူးလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့စကိတ်လက်ကားပေးစီရယ်အများတိုင်းပတ်စံမရှိတော့ပေးစီရယ်သာတို့အဲ့မှာတငယ်ချင်းပေါင်းနေမှာတယ်မာတော့ဒါဒါတနေ့မှာဗျာလမ်းမမှာကော်ရှူညာပေါ့တွေ့သွားတယ်အဲစကိတ်ဆရာပေါ့ဆရာကဓာတ်လုံးမင်းတို့မတင်ဘူး အဲ့ချိန်မှာညီလေးမင်းစကိတ်စီးခြင်းရင်ဒါမျိုးတွေမလုပ်နဲ့တက်အောင်တင်ပေးမယ်မင်းကြိုးစားအဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမလုပ်တော့ဘူးဒါစကိတ်စီးပြရတယ်တောင်းမှန်ပြောတာအဲ့လိုက်တော့ဒါမရှူပြတော့ဘေးရမစုလူကြီးနိုင်ရှိရင်တော့အရာတစ်ခုတော့စွန့်ရမှာပဲလေ